Прагнете усамітнення? Усі порушують ваш особистий простір. Ми знаємо, як вам допомогти. Вітаємо, друзі! З вами Анна Римаренко. Я психолог та менеджер з комунікації компанії Сенсорія. Ми виробляємо прикольні та дивні штуки для сенсорної інтеграції та сенсорного розвитку. І сьогодні я розкажу вам про чудові, надзвичайні еластичні панчохи. Це еластична панчоха для всього тіла. Великого або маленького з посиленими швами та дуже еластичної тканини Біфлекс. Вона витримує дуже велике навантаження на розтягнення. Що можна робити з цією панчохою? Можна гратися, ховатися, рухатися. Що вона дає, в чому її користь? Вона допомагає дитині або дорослому відчути себе в безпеці, повернути відчуття кордонів свого тіла, відновити відчуття власної захищеності. Наприклад, діти, які дуже важко йдуть на контакт, швидко втомлюються від спілкування, можуть час від часу сюди ховатися, тим самим показуючи, що зараз мене, будь ласочка, не торкайтеся, не заохочуйте до спілкування. Але є діти, які не дають до себе торкатися в звичайному житті, а ось через панчоху, відчуваючи себе більш захищеними, вони дозволяють, щоб їх припинити припустимо, погладили або помасажували. Ще ця панчоха дуже класно впливає на розвиток пропріоцептивної системи, тобто системи відчуття положення свого тіла, глибокого відчуття своїх м'язів, кісточок та суглобів. Коли ми рухаємося з таким супротивом, ми краще відчуваємо всі ці системи. Якщо ви не знаєте, що б таке корисне та цікаво подарувати своїй дитині, подаруйте їй панчоху. І не забудьте подарувати таку панчоху собі або своїм друзям, дорослим. Бо ми так само потребуємо не тільки веселощів, але й усамітнення. Грайте та розвивайтеся разом із сенсорією.